Ladies. 嗯？老婆，咱们给你发的香蕉。谢谢老公。别笑。等一下，我看你最近表现不错，奖励你一百元。 谢谢老公，谢谢老哎呦我的妈！这边的，嗯，啊，我外公呢？有人。 이걸 아 진짜 我的，不吃，有一点要喝，喝两口就醉了。不吃了，吃吃了吃还吃，小点歌。哎呦我的妈！上。哎呦我的妈！哈哈哈哈哈！哎呀！对对不起对不起对不起，留个联系方式，姐原谅你了。 可可大姐，我我这冰激凌是黑色的呀！ <laughs> 啊，真香！哎呀，你别笑！ Let's go. 哎呦回家得了。就这车那车呢？啥车？那车不见面不让你压坏了吗？我都乐完了，回家走走走，对对队伍回家得了。走，上去，来，走，我操！ 哎呦我操！哎呦我的妈！ <laughs> 就他妈一个车了，你他这家的！这啥破玩意儿啊！真他妈有意这啥玩意儿啊你？你看你，挺好车，你看整的，满头套的。这你别笑，真他妈胖。 <laughs>

帅哥，哎哎哎，帅哥，再靠近一点，靠近一点。对对对，表情表情，注意放松一点。哎呦我的妈！我不拍了，再也不拍了。你你看我干嘛？ 你是串门啊，还是说就家这儿的？ <laughs> 这儿的， <laughs> 这串你可千万别串门啊！你。 啊！ 真是高手。